E, e, e. enkuba yetonya naye era nga womanyi sande kibanga liba tiizi ya so clear the way load and clear Da da da da bana imama nebayinyo kuzukuka tugenda mutizi sunday settings yes aya sunday settings tugenda kate nga mutizi kubanga munange ngenda mu europe ate eri emibiri eh? kintu kiri important nyo yina okubanga osala ku masabu luli nali sisobola kudduka ng'abantu bonna bampisa buyisa naye right now tewerabira okunnonda tewerabira okukola ki okunnonda tekwerabira abawagizi beeyongeredde eddala okuntuusaako obuwagizi bagamba ekyolede masta ekyolede bas mbadde nga ndi mugonvugonvu mukko naye era kimaliriza ne kigwera ku mutalaani omutala ichule ekyana kyange mu new york kiwangudde kati kyekimis africa new york university mwebale nnyo mwebalire eddala kuba kati gabi olwamulanzi ate ate kati tulina amagye nagamba ntya nti be ayupinga ne mowetandi nc awe beld empire kati gabi twamulondeddewo n'awanguliawo mu new york congratulations mwebale nnyo mulimaanyi awanguliddewo simanyi kali kavudde senego simanyi ekyolinetiwakalagi lagi kwemubiddewo mu new york kati misi omwana omunauganda yakulembera mu new york university wanje lakejjo ate kati nina lakejjo mama mama mama akuba bubi nyonyonyo va kuba naabayimbi abalina ebizibu simanyi nakula nonda capati nonda nkuutusa ennyabiki a ah, a ah, ah. ah, ah. ninalaka ejjo my godness naye nga mwasuze mutya ku sande temuva kwedikuota ekyo nakikujjukiza oba walonze nonde oba wava sefate kasiteba nga yayingidde nozawakanyolobeka pa yiyo takulimbambwa agenda saba nga agenda sabaki dont allow anybody to leave bed it is raine yes musiba amagulu playing mantis yingiza mugago mugage ne waba yebuzabuza ati waddainiki at least uh, yes yes something yes this kudling naye omuntu n'apapa n'ava mu buliri n'olowooza alina gy'alaga bw'aba alinda ebyokulya byo by'oguze tapapa naye olutuuka ku mbuliri simanyi nnajje ngendi olagawa please nga wabadde olinda ebyokulya ekiro nebyokunywa nekinga opopingasa bihambo stain bed ikulyalon eneowani yeresi enabadde yeresi stilo ayi mukama katonda nanyini buyinza mu nsi eno asinga ebbeeyi n'ekitiibwa nga tuliwo okusinza ebbanga lyonna weebala otuzukusa omulundi omulala etizisande tuteeke mu banaakeera leero enkya n'enkya mukama katonda ng'ensi eno ewoma maama okugivaaku bwotyo twongere ku bulamu tusigale nga tukyali ku duniya eno amiina ya arabulalamiina tatajjana ati yekka omu bwati sunday settings tova ku ki kwedikuuta ee omanyi waliwo abajja munange nze lwakujja nokuwa naye naawe okimanyi nkuyamu nga munaye weegayirire ebeera mwetoowaze oba toyina yiyo enyumba ee oba toyina yiyo obeera muki mwetowaze netoyina yiyo ate oba ogoka simanye obaddewa oluddewa nzema toyina yiyo enyumba eh, kati tobogoka bogoka bambi mudasiru tobogoka atumusime tobogoka ate abanyankolemu bogoka maama ezembwa zetegeera babogoka abasajja abanyankole bakazi bamwe babeera baŋŋamba mubeere ambo yes abakigga muli loving abasoga amwe mukikolerako ddala ah, abatoolo mumwayitawo sajja taganwa sia abatoolo waliwo abanzijjako nze nze musinguzi amusinguzi yabanyankole hmm? akiiki nina obubaka n'obulumi eri pasita kayanja nina obubaka n'obulumi pasita kayanja is my friend omuntu gwentwalira eddala nga wakitiibwa era nga ddala akiri naye erinnya bannange terikoleka erinnya terikoleka olaba ffe abatalina mannya tuddaawo netutera ah, tonyononera linnya tonyononera linnya naye bweobeera ku levo ya pasita kayanja ng'osavinze eggwanga lyo nga yenze pasita kayanja nze ebbanga liyise tufuna abantu abajja ntuukiriddwa abantu ab'enjawulo am caught between a rock and a hard place pasta kayanja wadde nga silence wins waliwo wootuuka nga silence tewiininga nga it creates a lot of doubt nandiyagadde okuba nga nkuwolereza nenfiirawo pasita kayanja otwadde emirimu totuukikako tofunika toripulayinga to abantu beyongera okwacumulatinga it becomes very difficult to defend somebody omuntu abantu omuntu navaayo leero pasita kayanja yankozesa omulala navaayo n'omulala navaayo n'omulala nava yes mbeera mbadefendinga kuba obujulizi baba balina butono engeri gye balina obutono lwaki tetukola ku bantu bano tubakuba mu kooti otherwise buli buli tewabeerengayo vacuum mu world gwe woleka vacuum abantu batandika obirivinga byebawulidde mu vacum senga ogenda olowooza lwaki omuntu wogamba isima yanziba mulimu omuntu avaayo osobole obutadamagi nga bisinesi erinnya lye abaana be mukyala we pasita oyina abaana oyina omukyala emikwano bisinesi partners kakati buli woosirika it is logic the, the, the damage becomes big twetaaga pasita kayanja oveeyo tusobole okufuna wetujjawo abaana bano bulungi nnyo kubanga nze nga ikyuli eva nga kusaidiyo naye nkugambye am cout between a hard rock and a small place i cannot deny omuntu ayogeranga wabujulizi wali neither can i accept kubanga ate tonnayogera kuba okuwayiriza gyekuli bwekiba nti ono blackmail nyambaako tujjewo bulakamero kuba nze pulezidenti w'emitimbagano mpulira bubi nnyo okulaba omwami ali prominenti nebyokoze nze ituli byemmanyi sandi yagadde muntu tambula ku rediyo ku tivi ku ki ku youtube tuyina disruptive innovation muyina okujjukira nti edda kyali kyangu tu conceal information kubanga omuntu yali tajja kwewuba ku tv mirundi giwera mukaaga today we have social media youtube omwana ava ku interview emu nga wadda ku ndala wadda ku ndala wadda ku ndala ekyo kyekyatuuse ku makula kuliyetinga eva kimuosirike bini n'ayogera bini n'ayogera bini n'ayogera kakati bini n'afuna bilivability pasita agenza okwagala ovayo ayogereko bane tuli bwetuti it is because in this era you cannot kill or keep quiet or conceal information omuntu wagamba nti nno isima mukwasi w'abakazi nosirika isima mukwasi w'abakazi nosirika isima mukwasi w'abakazi n'omulala n'avayo you create doubt pasita kayanja you create a lot of doubt among you as your friends you need to put a position kwe tugenda osinziira tukole kitukudefending we babanga bano abaana bali damaging to your name isente ozirina ekooti ozirina emikwano ogirina gyokoledde abali wiringi to protect your name why are you allowing such insinuations such blackmail as we may call it such to go on today, tomorrow, and any other day. Pastor, you are causing a disservice to yourself, not only to you, to the entire fraternity of Pastor Kayanja Ministries. You have a television. Take a position, bumuwandiike nti bannange omuntu addamu okunjogerako ekigambo bwekiti akimanye tugenda mu kkooti otherwise slowly by slowly as you keep quiet kitegeeza bano baabawa obujulizi gye bakoma okweyonge mbagezezaako batuukirira nze mmanye ebibuuzo ebyokukubuuza musaaki esenaario nga teyabaddewo yesterday two weeks three weeks you need a lot of evidence kino kye nalingamba ibulake mukasa towetantala bintu byagamba mugundi yakwata nga toyina bujulizi ng'olina just reference aha ah, ojja kwesanga mbuzibu why it will be you to prove court nti oli yakikola now webabanga bana abantu siba yesterday siba two days siba four days siba weeks bbiri kubanga mbalabyeko every periodical eh, time abasumba webaba n'entalo bano abantu nga bameruka buli wabayo entalo z'abasumba within nga bano abantu bakola ki bameruka kituufu osobola okugamba ba bulakameiro kubanga balabikanga every after some period of time tebabeerawo constantly waliwo webatuuka nebabula nti simanyi waliwo abasetinze simanyi waliwo abakompasetinze simanyi nowulira nga religion yonna ey'abantu ababagoberera mugitadde mu doubt so how do you want parents to keep sending children to pastor kanja ministries nga zino video zeyongera otambula remember lulyedda tivi omuntu ayinza obutabiraba omuntu ayinza obutaba namasanyazi naye kati ku youtube vidiyo tezivaako tibavaako we need to get a position from pastor kayanja i demand nze ndi musajjawo ndi mulonyi nene munenge nze newenkunoonya sikufuna tofunika pasta ate nina okukolera abantu tebayinza kuntuukirira abaana baba balowooza ndi bayasiti ate ekya bayasi si kyakirina ekyuli sikyayira bias nina okubuulira ensonga nga weeri what is your position pasta kayanja tulina amaloboozi mangi tulina vidiyo nyingi we don't know what to believe and what to believe not twetaaga pasta kayanja ku tv oteekeko vidiyo obuwandiike ku twitter to distance yourself naye gyokoma okkeepinga quiet there is no vacuum in the world the world is becoming slowly and slowly suspicious of you yet oyinza okuba nga munange bakolako blackmail kubanga ensi yakyuse blackmail sales blackmail sales thats why abantu bagamba weekwate ekyuli nze pulezidenti wa bino ebintu nze mbimanyi nja kudefendinga at any cost at all times nga kituufu kubanga lwaki tukuba baana abo mu court pastor why mubekitali emyaka etaano maama wakitegeere nti bulakameiro kiri abalala tebaliddamu naye buli ssawo omuntu n'avaayo abantu ne bavaayo simanyi pasta mali simanyi gundi simanyi gundi continuously now and then oyina abaana abamu babuwala gwe wenyini ozadde abaana bangi ku ministry onakyalinza abantu bangi creating doubt is very bad bino byatuka ku bill cosby mu america he had a very prominent show nga bamukuba ekiguwe batu we batandika ba arakeri bonna ba evidence zitandika mpola abo bonna ba arakeri batu asooka omu ne bagamba lawyer we no no no no alonya popularity owokubiri no no no no no owokusatu ogenda olaba nga press mu america eri interested ogenda olaba nga baligo batandise oba interested women groups nga ziri interested gundi nga oh, by the time you realize to speak nga baweze you do not have to create space ngaomuntu ataddewo allegation on you the longer you take abantu batandika obbelievinga kati nonya engeri yokuyimiriramu pasita kayanja nga atent ndi rwedde naye you create a lot of ki vacuum ono najja pasta male najja omuntu omulala najja different people nomulala najja we are not talking about audio we are talking about video human individuals some holding bibes some yes okulimba wekulinda bye ku butambi ng'ate abaana be bamu waliwo abali mu baseti nga simanyi gamba bwoti gamba bwoti gamba bwoti muwayirize nzikiriza bulakameiro mwali naye sirina bwe ŋŋamba nti ona bulakamailinga nga gwe gwedifendinga totakinga position you are not speaking neither to me nor to anybody woba otemudde omuntu you must find somebody to tell your lawyer kyobala abagagga balina personal lawyer gwagamba nti ye namutemyetemye nga nyiziza tutandikire awo the position is not clear nyetinga lot of complain abantu balowooza nsirika kubanga tuli bamukwano yet nina okukola ekituufu kubanga nze sikumanyi wentyo sikikumanyiiko ya yeah, i know you as a very good man who is prominent in the country to the level that wetwogera ku bantu abali monument ya marriage tusooka kataha genet mu seven bwoddakaawo oyina gamba pasita kayanja eh? ne mukyala we and every anniversary mutulaga very good inspiring picture pasita kayanja ne mukyala we kayanja netuddako awo abalala eh, atusooka tusooka museveni netuddako kabaka netuddako bakayanja prominent people who have sustained marriage to give hope to younger generation that it's being alone it's simanyi alone and confident single not searching eh, eh, ne gumia gumia bitoys we have to keep on praising those that have managed the marriage institution because it takes a lot babi Bobby, bebe Zuena, eh, Balakem district all those trying kuzo olina okuba weekitiibwa obufumbo buzibu maama omuwala omwagalira bweru naye embaga abantu bangi nnyo nga wedding meeting za lasting longer than the marriage many people meeting zembaga n'okuteesa okwewasa ziba mpanvu okusinga obufumba nti meeting ebayamyezi bamala myezi mukaaga obufumbo ne bumala eki ebiri many people bacontaining okuba galfriend eh, gundiwe ah, ah, okuba galfriend ah, engaged naye marriage kintu kinene kati abantu abantu young generation betunulako negamba taa isima bebano abantu abatuyamba okuinspiringa abaana baleme kubaana bonna kuggwamu valiomu bulavu My Pastor Kayanja Koli, you can't allow such an allegation to go on year in, year out, year in, year out, as you keep silent. To the world, yeah yeyo position ya actually, nja kuba ninze this is the, past, the position of the pastor and i will take that very immediately congratulation gabi gabi awangudde mu new york nga wembagambye bugenzi okuwera saawa musanva awo nga tukoze eki tuwangudde mwebale nnyo okulonda n'okurespondinga positively ebintu ebitunyiga we tunabikozesa social media obulungi tugenda bifunamu katululi back in the day twandibadde tuwoza ah, ah. naye you came up abantu bampadde evidence nga theyare voting dan dan dan nebazannyo ba aviator mk part abali mu america eyo bankubira ne bagamba nabo bagala ovotinga aviators tiam mk ya america nolwensonga eyo wetunabira positive ojja kulanga ebintu bingi tubisobola kuba ffe bafuga ffe tufuga ne bali abo betulowooza nti batya batulabira mukama kati bali mu buliri baga kaiculi katandise simanyi kalikwani because ffe tufuga naye twenyooma bwe twekwata enamba zaffe ne tujja ku kintu kimu nti bepa yes kati kino ekya pasta kanja tugenda kisolovinga kigwe he must speak he must you cannot live like that you must speak otherwise you are creating doubt yes ne museveni olaba ekintu ekigwa obamugamba this is a matter of national importance you must speak to the country temujjukira kwolanya nga baagala kweyongezayo ennaku nembagala you must pronounce tiolanya afudde ne bagaa what nembagamba abaana thea increasingly suspicious temubalaba wano webatabuka kabaka era mugenda olaba nga kabaka alabiseeko maanyi ga sasalaki sasalomedia sunday settings sibwe nti wenkola ku sande naye obubaka mbadde nina obuwa very immediate kubanga the concern is becoming big ate nga olwedde sinayogera byendabye kati njogedde okutegeeza Pastor Kayanja and all the fraternity to get all of PAs to Pastor Kayanja to tell them Pastor Kayanja must put a stop to these allegations by coming out and letting know of his position. He can no longer continue to keep quiet. And that, me tell you, is like a joy muyimbi gweninakati. Abana abaina esuubi ly'okutuleetera ku Grammy Award. mwebale nyo ekyokukimanya mukaabya e, taata waali eri awoza akuba nyimba zimalamu bufumbo maanyi tindowooza na papa nnyo nandirinzeeko kati mukaabya oli eno owaana byana naye bane mukaabya <laughs> mukaabya lwenyiriza naye mukaabya gwe bajja okukukwata mukaabya ayina engeri gyeyetadde mu kampala <laughs> asimanyi oba anaddayo e south africa temwerilero tuli fenna ku kiva ebulaaya nze ne mukaabya straight anti twamusanga tanyumiza woowe south africa agitadde ku bunkenke basangoma bagamaama obaddakoki tali ku mmwe ali ku genosetting gegumana gwasangoma bwo funa sente zo takuyinaako tabu yonna mukaabya mukaabya anyumya mboozi ini geno load and clear nenga kayimba ke yatadde ne Daddy Andre kayimba kawuli kisebulungi nnyo nenga waya waya waya by Joylanda ah kayika video manyi manyi dala eh ne Victor Ruza kayimba ko kali very inspiring ke wawadde that's a nice song kati Victor Ruza kukiriza woyogera ku byokuwandiika sijjanga gaana kubanga wakubye bayirando wa vinka ebituli okakkananga eh. nange nabadde mugendeddeko naye alinga zamudula wa vaibo lyedizanje ntomeni tokita hmm. abakazi ba amerika amanya belandani mukendeeza obukambwe abasajja bankubidde mukendeeza obukambwe muwinta abakazi belandani awo kuleidoni mukendeeza obukambwe eri abasajja muwinta jalla jalalu omuntu takubanga omugongo muwinta nga wakoze okomye wekitwaini kikubye oyingidde omuntu bamanyi mwagalana nalyoka kukola omugongo nayambala bitula akasuuti nasiba amagulu mukwano mukwano tulekere ennimiro yaffe omuntu akole ku nnimiro ngaavudde ku mirimu emirala naye mutaddewo nnyo ekikookolo lwabo biiru biiru just kabiiru kamu omuntu agambye nja kasasula luli kapaking nedda howns i don't want that i live in simanya i don't want everything that on my name eh, ah, makans jalla jalalu isaaka muwongo ogamba otya abakulu mbatumiddeko ba kings in jail king in jail si kivumo ate yenna omuntu ow'ekitiibwa omaliriza oli kingin jairo kingin jairo kwekuwa mukazi w'ekitiibwa kwe kumubuulira woolaga okugoberera emitende emitendera muddu awulira anai <laughs> kirendesa abanyamuseero naye nga mukama katonda abakazi beranda ne abasajja baŋŋambye bambi muyitiridde mukiva ebulaaya kasitodde akasente muyitiridde kiremya hmm? ani <coughs> mr frank gashumba nkubuuzaako omwogezi vice president wa buganda region team mk tatashira gashumba most inspiring father abantu bonna bebegomba joe I was talking to Lucky Joe's mom. Now remember, it's my want my son to be like Mr. Gashumba and Mr. Gashumba. These are examples parents give me. The most supportive father. Strong, able-bodied, Tomwe Panka Konogira, Tim MK Vice President of Uganda. <laughs> Hey! Why you mama? Wanji? Yes. mr frank nina ekizibu ekyo abantu bankompulainizeeko nnyo abantu bangi nnyo kati abantu bakitegeera ndi wamaanyi ensonga wejja njebagama balowooza nina saidi e, pasita kayanja olina okunyambako n'ateekinga position black mailonis name has gone beyond reasonable doubt yes even the president bamuleeta ne bamugamba waguddewo matter you must address the nation because senga president asirika ettaka ligudde ku bantu simanye buduuda olaba muhoozi olwagambye nti nna abantu babakomezaawo esudaani waliyo olutalo immediate leyagendeddewo ku airport receive people ate abantu oyina obazama oyina owa picture eraga nti this is the position muhoozi yawaali akulaga nti repatriating uganda and this is the worker a president does naye omuntu nayonona erinnya lyokumande nayonona erinnya lyokusande kuweneezideku eh, ngaakuleka bulesi kigezeeko olabe ku bantu abalala seba oba oliawo olaba nange ekituli nerwanako juzi kuwamakanzu nemugawo waayi nziira kutunya <laughs> abantu balwana ofuna kutunya olubali abaaganya olaba owootunya yakuloopa bulunokete mwamuwulira wano tembawuliddeeko nga mgoin to su you im going to su you leave my name i have worked for the name name nefuuka name naye ozanyire ku musajja amazeewo emyaka asatu ng'akola legasi ngazimbi nze mbere pasita kayanja nzimbe ebyo byonna bintu okeera ozanyire ku linnya lyange nga nina omukyala n'abaana i cannot ituly must stand up you understand so take a position temidi esyana oyo eteeki tawajaja ichuli ya lon kigozi fred wagambye good morning ichuli good morning how are you doing balista timoli otya omwana avieta yakubye ekyana embaga ah! yalumiza bakadama akadama akadama fibi yazinyidde wali ngaoyinza olowooza embaga ye fibi embaga teyabaddeyo temusanyuka kusinga abagole yeah. aa ah, ah, nenze kyanyumidde kyekiwala kindabikira bulungi ne aviata namusanga aviata mwana wanupu nga tayagala twekubya ebifaananyi naye bambi nga is a cam guy anjogerera bulungi oluzungu aviata yandibadde very good news anchor ndowooza naye mulyakiraba eh, ayogera bulungi oyo guy waliwo abaana balimenti ate naye yenyini alabika bulungi naye bagambye nti yerabiddeka filuta ku mukolo yadde alina okujjira mu oli gino naye nga yasigadde musajja munyiri baabiyeeta ye bonna abali ku tiwiru endini tiers bibaawo ebyo toyiza yitambulamu nga to endinzeeko mu tiers buuza nze bamenye yikyuli omutima ku nsi eno maama buli bwenzinyugirawo enene taata jjanaati bamenya omutima kumuseeno naye oyo omusajja webaba tebakumenyaa kumutima omanyayo wa chicken obeerawo otya oyina okuguma okyayiwe emirundi kanaana taata janaati yekka bwati janaati abatumidde nnyo janaati ayagala osoma ate tikitooka ampeereza kontenti nagamba daddi kano nakakoze bulungi nemugamba tewali akusinga yes era bambi ndi nnyo ku kyajjanaati naye n'omutima guntiisa nti omusuubiza bye sitasobole kubanga nzisaagala limba baana batomu aa sudeni yanjigiriza bulala kati njagala nnyo nkole kyennyini kyensobola naye anjagala nnyo oh, oyinza okugamba museetinge hmm? <laughs> e, omwana mukasambidde n'okutwalanga ebimyula byaffe kati yatutta ekimyula ekirala oba yakijeewa mbidde yali guilty president wange mumanyi oyo kuva ddabeera ne print number one kikulu nalo olunyirira lumbidde kazi mbidde newawase emirundi nemiru mbidde anyirira ate musajja wa kirasi sino hmm? nsereko ebyexperience in parliament bibe giveaway kyekyekyo eh? tuli ku sande dadi janat omubwati ngenda mu katraining kukuuma ki kukuuma kabiri obulungi kwefaako naye werekeredde buli kisagiddwa kyomala galya eh, nabadde n'akaana kange wano ka animary andi anderson nga kamodo naye nga kaseka wekala kali kati tugenda ku miraniranawe kabi wali e copenhagen denmark katabu kagambye eddadi tugenda kulwanawe mu milaano kambala disaina zokka namugaye naye uganda tojja kubanga zonna zodesina zoyina naffe tuzirina so we just duplicate mm. mr gasumba isma is good in publicity letters not lose him in mk movement kigonyogo wuyo agambye amasebo webale kwogera mugambeko mukulu wa buganda mugambe eh, tetandire bampita bulungi zendyeri wani onc ewajati ekyambugu tuli ku muzeyi ku main emukasi bategeera bulungi bandeka mwebale babuulira nebagamba siri n'abamusoveni ate bagamba <laughs> bambuuza isima wakawaali ata nembagaba bannaani just mu 28 day 28 eh, days my outreach is 1.6 million nembagamba abo bonna bemusasula bafeeke naye olw'okuba ebyenaalemu bya kivandulo bagenda wali ekyabugo nga bagamba ja ti muisima takola nebuga ee inze mumbuuze ku kukola ku intaneti nabagambiddewo siyinza kwewozaaku ku ekyo naye wemuba temunjagala ab'ekyambogo abamuvume emukewe bali e, nze romatiriyo nakiyiga kati sikyenyuma nze romatiriyo okwogera ne bambuuza mbuyisima mbunga tetulaba waakawo abeenaalemu banange ekyo kituufu waliyo omuntu ayogerera edalemu ya museveni nganze naye sebo baŋŋambye mu nga tetulaba waakawo <laughs> abantu bajooga ku bitongole ebyo ebintu bya museveni ebyo birimu okujooga babaagala ofukamire weegayirire naye zaawo navaawo nakoma mu state house okwegayirira siina muntu yenna gweddegayirira ku byakwogera oba toyagala bwogezi bwange nga ŋenda sikukayanya siyomba era abekyambogo mbabuulidde mudde awo ne mwepalawudde abantu bemuliko bemusasula bebantu outrich eriwa mpaayo omuntu awagirayo nalemu ajogerera andetere outrich ye bali wali befu ogambe isimambu tomanyi waaka wange ngaoliwa nalemu obeera ogudde eddalu nze kale abantu abo bajoga banaye <laughs> eh? nze kwenalemu bambuziza mbu isimanga tetukulaba ku gulawundi muli ku gulawundi mmwe mwe mubeera mumpenkoni nga muyitawo mudduka emisinde mutya abantu nze agenda mu bantu nze ayimirira mu bantu nenjogera ku museveni neŋamba waali naye abatasobola ababeera mumpenkoni nga bekwese ate bebabuuza nze mbu isima kwoli ku gulawundi tutambuleko nawe tugende ku owino ng'oyambadde esaati ya museveni gwe mujoga mujoga naye okwo okujogera kujja kkoma nze ndabye abantu bangi mu zoofiisi bazibagobamu enkya neggulo ndabye abantu bangi maama nakyoba akyali financial controller wa state house wa <coughs> madamu baligye yaliyo anyway nze sikayagala yombera mu bintu ebyo ab'omululu babeere ba mululu era tayimu ejjanze kyenayiga wanika omukono ŋenda wanika omukono era nja kuba ndyawo nga bagamba ekyoli jangu eno naye nga right naw ndi kyambogo naye abekyambogo mwansanyusiza jjo nti isima tetulaba wakawo okugulawo nze <laughs> ono intaneti then awo muma muyina ofuna omulala wembanga sikola bulungi muyina funa mulala mufune omulala nze wendi hmm, hmm? <laughs> idididididi eh? okitegera bambuuzizza nti isima wakawaaliwa abali ku ofisi ne babuuza nze nti tebalaba waka ekitegeeza temunfolowing ate mwe wenyini unewe oba onfolowing ombuuza otya ekyo nga nenuupu yennyini egoberera nze gamba senga yituli alwala tuba tumaze enaleemu naate be bambuuza nti oh, kwoliku hmm? <laughs> eh? eh? eski matovu Maud Bruchane. Mm. Mm. Spice Diana yakubye ekivulu kanyumiddwa Dubai. Oh. Kyabimbye bitya. Kaliko kaagalwa ababadi mayindi basame. Same kati yabadde wa ali eri yagamba asiramuse yasitule beba abera mu makanzu nsiramuse asitudde emyenga apakuka najo yakalaba oh, e, buli wafuna ku via dubai bannange mulabe gyembeera teri muntu abeeraawo aa era naawe oba oyiseo buyisinga wenabagamba sama atunda tulo tayinza kukulaga nti oba balinaye ndi wano nsuubula byuma oba ntikka konteyina mumale ngende empumule aa akulaga ali munda mu apatimenti nga waliwo amukwata ngaenyirira okukutunda tulo osobola otunda otulo yes ozuukuka osasuddwa hmm? vooti nga ikyuli twasigadde mu lwesi babiri godfather kaye ashibaga kato bonna akasengejja kabajemu ati nomination yabadde ya mitwalo aga abiri akalulu okati aga <laughs> batuse twasigaddemu aba nze ne ugaman fe twabadde n'emitwalo abiri abiri <laughs> kati nina kompititi ogwo abasigadde ba subjects anti mu nomination bagamuleete ebiwandiiko nomination time yaweddeyo nga nze asasudde emitwalo abiri ne ugamaani oli gwe mutegedde kati tulina opponent ogu making the task easier kati katukube ugamaani akalulu ategeere tife tetwefasa katukube ugamani akalulu nga wetwakoze michelo gabi nawangula nga wetukoze kampeyini endala tukikole neera neera neera neera yes kati tuyina ogu luli babadde bangi godfather kaye segirinya bonna nga baagala obwa pulezidenti as we talk right now aalyogu ah, ah, bamuyita ugamani naye sikiwa oba omumanyi just nga bwotamumanyi era mutreating nga bwotamumanyi omugayi nze sikumanyi tulyoke tugambe nti ikyuli neera neera neera neera neera ebyapolitics mbifaako nze neza sente sikyazikayanira anze ndi mukozisebo zensigalangi ee eh, n'abantu abantuukirira nti kyuli kolaani n'abayimbi bange abato nina joiranda nina lakijjo nina pretty sophia ava ku ssomero am investing time in younger generation abanandabirira nga babakyaye mmwe mwennyini ababazaala naye nga agamba siyinza butalabirira ikyuli yes maria anderson modo wuuli eri ali bulaya kati oyo gabi yafuze beba bagenda okumpita mu new york osigale investi tetebasiiga nsigo ate baagala makungula wangi we still love you please don't go anywhere nina okudduka amasavu gagenda ne ganyingiwa ate mundabye emmere ye uganda kati munayenazeeyo anti tugenda mu sama nina omusawo wali e germany tugende ku beaki ngaate sebutobuto gwa ani alidde ensangi sebutobuto emabega yali saagala bwansangi naawe kangende nkole ki tureiningemu amanyi oyinza okugwirawo okwala ni sikini nga baveeyo ne bafikigaaza nenago zaabwe ne bakwesimbamu n'okoona anto genda genda tata bayinza olala kano kakadde tebamanyi ono denzi washington bigaya ali mu londoni eh, ne debi ekisiwe beeyisa ate nobuuza big ay naye nga gyali azibandi materio ayina oluyimba n'omuyimbi w'e london maama oba ani yatereezezza big ay ku luno kenzo weesibe ebbiri bannanga akasajja kaali kakitegeeza ka big ay e eh, kaali kakitegeeza mwana wa maama naye nga ku jordan collections eri kwa miss kigundu eri ku kisaawe gye yadde yali foma jordan majestic kati ye jordan collections wansi ndi mu series nga wenabagamba ndi mukusoma series zekyeso munsabire naye badirecta bambuzize ebintu wabikutte ansanenga ye naye sinnabikwata bulungi sikulipute enzibu eno kyeswa banange kyeswasi nyangu naye ate ezibu abaali bazanye ku firimu bakimanyi nina seri empya bagiyita omutimbagano ne fifi the queen uh, mulimu awano mulimu ono omukyalo owakabi omukyala sophi gombya sophi gombya mulimu fifi the queen ogenda kuba epremiari nga neyituli mwendi nayagala dobo omuzanyo wa firimu mwana ah, mundeke mwe nayagalira ddala kanzanye firimu oba bbiri nfenve ku nsi eno nga weeri yes kakati ate ninayo nedayana nabatanzi oh, zonna nobampaziriza bikwanakwana muna ebiwala byange binyirira muli mundeke kambikwaterekaawo mu firimu oba mwami nsubuga tanyiigire eh, kuba nina okukwanamu ate ku zowi era teri mweno eya zowi ndisugadadi we city basite kasanova kati oba nsubuga tanyigire kubanga bagambye epaati emu fifi alina okuntuulako wano kyokka yaayina enkota yaki enkota yaki eh? bagambye alina okuntuulako tikimanyi nga sugadde mwami nsubuga nsaba leero tulinayo blanket and wines katugende tulye esantiri nga temutumanyi abe sappe ffenna tugenda sappe nation abesa penesoni tugenda mu bulanketi andi wainaye enkuba nga etonya tunafuna otuula wansi kabulenga ne bulanketi andi waini naye eyo tefulopingangako katugende twerage eyaddayana nabataze nayo ndimu nga kibosire mu site kasanova nekiddayana nakyo nki nkiwemu kuwaaga kiwunya bulungi kigonda lumu nakirabanga kitambula eh, ah, nze kudaana nenampijja ndi kuddayana Eh. <coughs> nampija basaimo we bamunsibako nze ndi ku dayana ah, ndini ku ajati afi kalungi kalungi afi kyensinga okwagala naye baki bakiwasa mangu ba aji kiba kyonna kiri siriyasi smasalaikum nzize kigamba kama kitandika salaikum nekimbuuza birungi kangende nedayana nabatansi mukwegomba sikwonoona maka saala yenza yantama yantama oyo omuwala atwala eriisizenenomanyalo kati buli watuula abeera yenna abasajja bamuwanye wanye takyampa kitiibwa agende ne bakayanjabe eh, ngenda kweddirayo wadija kigozi kibulakangebuti kyange tekirina musango gwe kyankola kiri kaindi kyogera bulungi kiri simple kigonda dija agonda oh, oh. saala bisambi byeru ne saala agonda ayine e, wano naye omwana oyo ayagala nnyo abasajja bategeerewe genda ne bakayanja kadima maazi ja waagi hmm? omukazi oyo yantamye pcm pcb njagala obbagamba babayaye bagezi nnyo era bazzemu babadominatize mu mboozi oba yakisiwu oba yakigezi nawe wenyini osobola otakinga decision woli nomanya ekituufu naye era you are engaging making them the top three kiri kyegunabagamba ekitegeera yes dije lito ngenda kukubira lindako you understand kiri kye nabagamba nti bano abaana abatowe bali naye showbiz kirala okitegeera bampita bannange nina okgenda lijja eritampita what about kulusumu kulusumu kiri lubuto ah, gumisiriza yajja nawuta watermelon nakasomyo kakananga widea twagenda babiri tuli basatu sara is the best roni samps beba abamuwagudde mwe muwagudde omwana mwe mukyonoonya ekyana ekyo kukiwaga takyampa kitiibwa tampa kitiibwa mwamulaba ddi lulimu ali mumulaba nga buli saa kati mukyamulaba aa ah, ah. we hmm? love sala yenza nawe ah, babo batandise kamikazi case mumwagale spice boycott wanji sinabitegeera <laughs> nzi tebajjudde abapapapa tebasinze boycott yabaddewo mulimba omanyi mwagala ebya boycott emutwe mwagamba go with gaby ah salayenza abeera nnyo ne bakayanjayanja abantu abatanjaamu uwanoti oli ne pulezidenti ate otambula n'abapabulisiti aa ah, kamwejjeko nga bukyali hmm? i like the rington ye ya bobi rington ya bobi obadde okiinamu obuzibu mukwano mukyali ku pcm wizo yakola pcm stroke pure mas wizo yakola PCM stroke sub mass pure mass palaso yakola peace eh nenga tichampa mire yangandi ngo musomi as an educationist nti yasomesa abana tawulira bulunji che chamutesezza o million billions we bebe cool kubanga abana basomesa bamba baka bencha guba ba struggling okwagala somatenga bagoberera nyo bebe cool nti tayagala babere misguided nti wadde pcm subject yakabi nti esinga ene diploma awo nange nzikiriziganya ne mistampamire ate yankubidde ku educational level nanga nkubidde nga ticha kati ate omusomesa ate omugunjufu mu music dance and drama naye namugambye kimu bali oli bebekulu ali mu shobes oli shobes controversy kulyetinga ebintu ebiri for this course temubiteeka nnyo nti kyeyagambye wabula yetutampamira ainsistinga ŋŋamba isma this is education omusajja ali sirias oyo ku byeducation oizoloza si yonazanya museveni dino that tikyampamira is far different from the character iportra gyazanya muwagala nnyo naye tikyampamire katukireke kigende oh, hmm? naira ali is watching naira ali how are you doing onyambalira bulungi naira ali tina fiasi yali atuleseemu entalo kuwa oba ali lubuto simanyi yali atuleseemu entondoza ilike you naira ali even your music onyambalira bulungi kituufu ee eh, wankolera juzi ka vidiyo nga kalungi naye oyina okwongeramu omuliro naira ali badikiteta maaka abo bakulimba abo teeka ennyimba zokusonga boost olabe gye zizannya nenga vidiyo muzuuli okwambala oli ku muzuuli olabika onyumirwa amerika ndabira kalitasikaliro omugambe nga yanyumira ijabu omwana ayina sangundi yasiba enkota kalitasikaliro newemba nze oh, oh, oh, oh. hey, eh, isaka muwonge oli otya lije litankubira sawa ziri mmeka Hey, eh, ladies and gentlemen, me love you so much. Nino bere kereza ngende kubanga nogenda ku Capital FM. Ate uh, wenvaawo jukira enkuba etonnya e, kati anoonya mbeera wali kiwaatule opositi ne waziwena kekisi mu jiimu awo nga nsitrekinga mibiri sobole okukendezaamu sobole obeera buli wiikyuli obwetabu obwekyanga ogenda musama mbulaaya nitugenda mbulaaya musama byakupozinga naye oba etyowaserefu sire ngaoli nsangi twesonyiwe fe abatali bansangi batulindiridde bubebye bulaaya bulize buli mu jiimu bukola mibiri tugende ku beki ziri ezamalayo tutule twerage abatategeka mibiri batwewale anti oyiro twesiige tumanye ebyebulaaya tutule ku beki kuti enkubo zesale ah, naye olaya nyuma ngaoli mubuvuka ama ah, olina engeri gyemu bakukuluzi nemutta emibiri obwana eri tebulimba kajjaokagaa naye bannange ekyolinze wankuba era wankuba naye maama senga nsobola okuddayo nembanyumiza ekiri mu bukadde mwandikutte bulungi obuvubuka bwammwe kuba obukadde buluma kati ndiisa maaso maama ayagala yajerega banakiganda ne bazuukuka buli akeera ŋenda kwetega ituli anti tazaala ituli eh, eh, nebe simanyi munjere muvume katonda wate wajja okumpa ejjana ee eh, kati yampadde ejjana ati yampadde omudeeni mwe munjerege ze nsirise fifide kwini wuyo mulabako ali atya mukulu nsubuga firimu eno gye baŋambye nti ogenda kuntuulako kukisi kukugulu mwami nsubuga namugamba ntya ye kiro yama nagisobola ngaoyina obwagu gaffefiba tulindabye omutimbagano the internet ku youtube chane zenjawulo genabagu premier league soonest ekyoli mwendi buli lunaku wanika omukolo omukono kozesa social capital obulungi ekyaggwosinga luli bakusinga mbagala nyo mbagalira ddala tiriwe meet again bampita ichuli street